कड़ी पत्ता में बहुत मात्रा में protein calcium magnesium phosphorus iron copper vitamin C A B और ई पाए जाते हैं जो शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं इसमें बीटा कोशिकाओं को सक्रिय करने की क्षमता होती है जिसकी वजह से इसके पत्ते पेट संबंधी रोगों में लाभकारी सिद्ध होते हैं इसका इस्तेमाल आँख और किडनी के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है ये बालों के रोम को नया जीवन प्रदान करता है हमें इसका उपयोग सब्जियों के साथ करना चाहिए जो कि बहुत ही गुणकारी होता है रोज़ सुबह के समय खाली पेट दो तीन कड़ी पत्ते खजूर के साथ खाना चाहिए इससे शरीर में आयरन का स्तर बेहतर होगा और एनीमिया की आशंका कम होगी खांसी जुकाम के वक्त कड़ी पत्ते को पानी में उबालकर आप पी सकते हैं इससे ये ठीक हो जाता है आप इसे पीसकर या शहद के साथ भी खा सकते हैं अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कड़ी पत्ते के इस्तेमाल से आपके बाल बच जाएंगे इसमें एंटी डायबिटिक एजेंट होता है शरीर में इंसुलिन की गतिविधि को प्रभावित करता है फाइबर की मात्रा डायबिटीज़ के रोगियों के लिए फ़ायदा पहुंचाता है खासकर महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित हैं उन्हें इनका सेवन करते रहना चाहिए इसमें आयरन और फॉलिक एसिड मौजूद है पाचन संबंधी दिक्कतों में भी ये सहायक साबित होता है इसे पीस कर छाछ में मिलाकर पिया जा सकता है इसमें कार्बाजोल एल्कोलॉइड्स पाया जाता है जो एंटी बैक्टीरिया और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है ये पेट के लिए बेहद ही फायदेमंद रहता है ये खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है साथ ही हृदय की बीमारियों से भी आपको बचाता है ये लीवर को भी सुरक्षित रखता है कड़ी पत्ता लीवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है किसी भी तरह के त्वचा संबंधी रोग में कड़ी पत्ता फायदेमंद है लंबे समय से अगर आप मुहासे या अन्य समस्याओं से परेशान हैं तो प्रतिदिन काढ़े पत्ता खाएं इसका पेस्ट बनाकर लगाएं बालों को घना काला और मजबूत बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए नारियल के तेल में कड़ी पत्ते को उबालकर उस तेल को बालों में लगाएं और अच्छी तरह से मालिश